وصل صوتك وهؤلاء الشباب المزعوم وجودهم في الجبال لم يلقى القبض على أي واحد من حركة النهضة نتعامل معها كتيار سياسي ووصفت نداء تونس بداء تونس وأن وصولها للحكم سيكون على جثثنا